происходит, я не понимаю просто. Вы посмотрите на нашу команду, это просто жесть. Вы просто посмотрите, на 500 человек в одно место падает. Давайте. Всем привет, я ребята, и сегодня поиграю в Skywars на серию Hypixel, и, ребята, да, поиграю в Skywars в новый мини-режим, да, Skywars лаборатории, именно охотники против зверей, и, ребята, в принципе, давайте начнем, да, и сразу же хотел сказать э, огромное спасибо за 9 лайков, да, я я не ожидал, что вы набьете 9, лайков, да, просто на Бэдварсе, да. Ну и, в принципе, давайте будем набирать теперь по 6 лайков, да, то есть не по 5, а по 6 лайков, и, в принципе, окей, да. Наберем 6 лайков, да, и, в принципе, новый ролик, да. И теперь ролики будут почаще, да, я буду стараться их реально ча чаще выпускать, но не знаю, как получится, поэтому ничего не буду обещать, да. Все, всем, ребята, спасибо. Блин. Да, конечно. Всё, погнали. принципе, я знаю то, что уже многие, кто засняли э, обзор на этот мини-режим, да, но я решил как бы тоже это сделать, потому что у меня как бы, сами поймите, у меня тоже, как бы, я решил тоже заснять я тоже решил заснять мини-режим этот, да. Я понял немножечко. Да, потому что Skyrasa как бы не было уже давненько. Ну и заодно новый мини-режим, да. В принципе, окей, я играю за охотника. У меня выдаются обычные вещи в сундуках, да. Ну, а за зверей выдаются очень хорошие вещи, да. Ну, в принципе, если на центре хорошо подлутаться, да, то мы будем примерно наравне, да только без эндерпелла. У нас могут тоже быть эндерпеллы, но здесь будет урон получать будем, да. То есть даже если мы прокачали, да. Блин, вот это капец сейчас было, окей. Так, я выжил. Это хорошо. У меня, правда, нету даже меча нормального. Э, нету вообще меча, да. Э, и поэтому все плохо. Вы видите наши тут тиммейты, да. Э, наши охотники собрались вместе, короче. Мне просто что нифига себе. Так, ну окей, давайте попробуем убить вот этого чувачка. Видите, он свалил, да? Прям как в погоне улетел, да? Потому что, ну, он не улетел, как на обычном пёле. Так, мы его валим. Да, и мне кажется, это изи, да, типа, да, <laughs> да, окей, мы его валим, и мы побеждаем, да, это было достаточно просто, давайте я напишу ГГ, и, ребята, увидимся в следующей катке. У меня 19%, и, в принципе, окей, я играю за охотника, это типа Мардук, Нифига себе, я не успел даже катку начать. А вот сейчас мне повезло, давайте я напишу 34%, там у чувака тоже 34 есть. А почему я нажал, написал, но оно не написалось? <laughs> Как-то это странно было, я почему-то написал, но не сработал. Да, я играю за... За сфера... Короче, за животного, короче, я играю. Так, у меня есть блоки. Так, teammate валит, тиммейт красава, тиммейт херачит, короче, жестко всем. Так, в принципе, э, да, тут еще мы можем прыгать, я забыл. Можно так прыгать, я, я забыл, я этим вообще не пользовался, окей, да. Так, окей, мы, в принципе, валим хотя бы какого-нибудь чувака, спасибо за скорость, я тебе благодарен. Вот такая броня на Protection 1, если вы не смотрели другие ролики, да. Дерпел, правда, приезжается, тут 5 секунд, ну ладно. Так, давайте мы этого чувака сольем. Так, вот это неплохо было. Чё? Тогда те... А, ну он сам умер, окей. Я не просил, но он сам умер. Э, возьму получше вот это. И я помогаю, да, красавчик. чувак, подожди, давай тебе... Э, ну, типа да, типа да. <laughs> да, типа да, давайте вот так сделаем. И мы вот так летим. И, в принципе... Ой, ёшки, блин, ну ладно. Так, я это валю, это валю, кого-то валим, то, короче... Так, а почему-то не ударился. Или я по teammate у ударил. <laughs> Это дичь, если честно, происходит. Ну ладно. Так, я... Э, чё вы делаете, пацан? пацаны, ну, какие-то странные. Э, э, а! Так, ну все, мы вроде бы побеждаем, да? Да? Э, нет. <laughs> Окей. У меня 74 level, это достижение века. Подумаешь. Окей, мы идем дальше. Есть эндерперлы. Так, и в принципе, я думаю, на этом все, да? На этом все. Окей, у меня есть, кстати, обычные эндерперлы, то есть все нормально. Так, и мы побеждаем, да, я делаю 4 килла, что неплохо достаточно. И, ребята, да, в принципе, переходим к следующему раунду, если я выбраться смогу, конечно. В принципе, ребята, хотел сказать о том, то, что это смесь Мардер Мистери, да, то есть э, это связано с Мардер Мистери, как видите, здесь дается процент, да, то есть э, где-то, я думаю, процентов, я не знаю, ну, да, я не знаю, процентов 20 уже можно стать этим самым э, зверям, да, животным, да, и все дела. Окей, так, я сейчас играю за охотника, да, я думаю, сыграю еще два раунда, и в принципе окей. Так, мы идем дальше, и да, вот такие вот у меня вещи, так себе скажу я вам, потому что вещи должны быть лучше. Но это не точно, или точно, или дина... Э, как бы, но мне не повезло. Так, ладно, мы не строимся, я просто привык играть в обычный Skywars, поэтому, да поэтому ну, я привык строиться на соседний остров, да, иногда и на центр сразу иду. Блин, чувак, вот этот охотник уже на центре, блин, я то боюсь. <laughs> Так, давайте мы попробуем на него напасть, какие-то психи прям, да. Я им, кстати, а, снял неплохо, ой-ой, у меня очень, ой-ой-ой, мне надо сваливать, тут два охотника, надо сваливать, ой, э -э -э. Я упал, <laughs> окей наш последний раунд, я даже не знаю, что-то никто не пишет проценты, да, вот написали, да я тоже напишу. И да, окей, блин, как видите, у всех побольше процентов, поэтому я точно не буду охотником. Э, не охотником, я, блин, все время путаю, я наоборот животным не буду, да, наоборот путаю, да. Ну, в принципе, ладно, блин, что происходит. <laughs> Так, Так, мы исправили эту проблему, я продолжаю, да, в принципе... Так, у меня есть вот такие вот вещи, да, и, кстати, я читал комментарии под прошлым видео, естественно, я же читаю комментарии, да, и там чувак написал то, что сними на каком-нибудь сервере, но как бы мне не ответил, и я, блин, реально, я не знал, что мне снять. Поэтому решил опять на хайпикселе заснять, но следующий ролик точно не будет на хайпикселе, да. Э, принципе, ладно, идем на центр. На центре полный замес происходит, так видите. Замес просто валятся, там все бегают, <laughs> не знаю, да. Так, окей. О, -о, -о. Так, я, я... А, обидно, да. Блин, все побежали на одного. Может быть, помочь, я не знаю. Да, давайте поможем, потому что три человека, четыре, получается. Так, давайте вот так сделаю. Я бью, да, нормально. <laughs> Ой-ой-ой-ой, вот сейчас мог упасть, конечно, ладно понятно. Где-то э, охотник вот отдавать мы. Я не знаю, как-то вот, вот. Типа, что? Это мой тиммейт нас отравил, я не понимаю. Давайте мы Помогай, помогай, как будто валюта. Что, что происходит, я не понимаю просто. Вы посмотрите на нашу команду, это просто жесть. Вы просто посмотрите, на 500 человек в одно место падает. Давайте. Так, ой, полетел назад, давайте полетели <laughs> назад, побежали назад. Толпа просто бегает. Это, это трэш какой-то, я не понимаю. Вы просто посмотрите, что происходит. Надо бежать. <laughs> Ой, я не могу просто. Ой-ой-ой-ой. Так, все, бежи нахрен на них. Ой-ой-ой, блин, я думал, что я смогу выжить. Ну, в принципе, <laughs> окей, я не понимаю, что это за дичь была. Давайте я, в принципе, выйду. Э, <laughs> да. И, э, в принципе, наверное, на этом закончим, да. Вот такой вот маленький ролик, может быть, маленький, не знаю, как получится, да. И, в принципе, окей. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, цените видео. И, да, ролики будут почаще, да. И го 6 лайков, да, я это уже сказал в начале видео, да. Э, и больше не собираюсь повторять. Все, всем спасибо. Пока-пока.